ma'am. Giliago, ma'am? Ay, Ma'am, anong lugar po to, ma'am? ma'am, anong lugar po to? Masaw ya. Ah. Ha? Masaw? Kunit ana iya. Ha? Di, na, ako ah, nakapa, napagod na kasi ako dito, ma'am, kasi ganito talaga kalaki ba? <laughs> Oo. oh. Eh, Di kasi galing po ako sa ah, dati sa Adonis. Kaya tinanggal ako dun ba? Yung mga matsumatsu, mga ganun-ganun ba? Adonis. oh. Oo, totoo to ma'am. Napakuan niya ako eh. Napagod. Ha? Galit pa ako sa kasi sa Adonis. Tapos tinanggal ako kasi walang walang walang magusto gusto kumuha sa akin ba kasi sobrang laki na daw ba <laughs> ma'am mga may jowa kayo ma'am ha oo wala po Oh, na, kanta si ma'am kan since birth ba? Oh my God. Oh. Sa <laughs> Adonis kasi magsasayaw ako sa Adonis mga ano matsumatsu mga ganun ba. Ganun ganun. <laughs> Gago! Ano yung ganun sa Adonis? Oh. Ah, nalapit Adonis ya. Do, sa ko alam ma'am, malayo ma'am, doon sa Planet Nimic ba? Planet Nimic yan lugar, Purok, Purok 69 Street. Oo, ma'am. Butuan na na yan? Hindi, hindi, hindi pa sa butuan, ma'am. What? Bro, what are you talking about, man? Oo. Hmm. May kuan kasi ako dito kang hinihintay ba? Ipangita di ay. Ako, jowa ko ba, jowa dati. Ngayon ex ko na ngayon kasi kagabi pa kami nagkuan. Tumakas sa dito ba? Di pa gusto yan ng mga babae. Oo. Ayaw, ayaw, Ha? Ha? Yun daw, kuminsya ka ayaw yan. Di, di, totoo to. Kahit karon mo, ma'am, kahit karon mo. Oh, kahit kun karon mo ma'am, ah, tigin ma'am. Kahit kahit lang ano mo lang kunti ma'am. Mat Dali. Matigas to banda. Oh, oh, di ba? Sige ma'am, masay kan ako ba? May kan pa ako, may pupuntahan pa ako ba? Hindi, hindi ba kilala si Jeannie? Bayawan ko sa'yo. Jenny, X eh, yung kagabi, gina, oh, kasama pa kami doon sa Lazma at pagkabukasan, hindi na siya nagbalik ba, hindi na siya pumunta sa akin. No, no, no, no. Ha? Ikaw, ma'am, gusto mo ako? Ha? Ha? Hmm. Ngayon lang to, ma'am, ngayon lang to. Pag ang tanghali, pang ma'am, ganang, oh, tumayo talaga siya pag tanghali naman paggabi. Na, malaki man. Bali lang kayo mag... Sarap yun. Mm. ganun mga malaki. Yung kan man ba? Yung tayo, road trip, ganun man ba? Sakapunta to the moon, road trip, Broom broom, skirt skirt, zoom. Broom broom, skirt skirt. Ha? Hindi na magamay, ma'am. Ay magamay na siya, ma'am. Pag, pag, pag, na, magabi na ba? Sige, salamat mama. Sige ma'am. Salamat. Pwede yung kan ma'am, baka kunti ma'am. Tatakin kita. Ha? Ano ba? Baka pwede ka mamaya. No, no, no. Ha? ha? Hindi ba? Pwede. Kain ba O, Oo. sus susubo, susubo, susubo tayo ba? Inintindi ito, pilipitan dila nito. O, Oh, di ba? Susubuan kita mamaya ba? Ha? Ang kanin ba? Ang kanin? Sige ma'am, salamat ma'am. Salamat. Hot ma'am. Sige, bye. Kada ko mag no, no, no, no. no.